الله الله على المحسن الساط بلوك ديال كريم خصنا نزهيوه خصنا نزهيو شي شي شي مزيكا زاهي صافي إضانيني أنا لا أصافح النساء إضانيني ديني رمز للوفاء خفيف شنو هو ديال الدار؟ شنو هو الثمن ديالك؟ اطيب بسم ديالك دابا ملي فطرنا عاد دخل معايا عاد نهضر معاك دخل معايا في الموضوع نعطيك دابا غادي نمشيو نديرو ال shooting هادو هما les modèles ديالي سفيان فيكيكي وعثمان بلا صافي اليوم غادي نديرو shooting داكشي علاش حنا فايقين الصباح بكري ونهار الحد ها هو اللي فيقنا تفو كنقلبوا دابا على الديكور غادي نمشيو نصور لان دابا في لا والو غادي نمشيو غير هكا الله رحله الى المجهول غنكتشفوا وصافي voilà. القضيه ما كنديرهاش انا كنديروا في هو الاول ولا كانت المره بغينا نديروها تحدي وصافي نمشيو ونصور لقينا هذا الباب هذا غادي نصوروا هذا هو الباب هذا هو الديكور الثاني اللي غادي نصوروا فيه فين اخويا فين اخويا فين اخويا فين اخويا دابا انا كنصور كتصور انا كنصور لا لا عاد ما حصلتش ال shooting دابا غادي نمشيو لل post prod عطيني عطيني كل ما عندك عطيني كل ما عندك هاديك هاديك هاديك تماك ما دارش كاين انا غنقول غنولي فوتوغراف خويا هو على الوقت الله يسخر اخويا على الوقت الله يسخر عطيني كل ما عندك عطيني كل ما عندك كل ما عندك كل ما عندك طلع فوق السطح طلع فوق السطح على الله لا فوتوغرافي واعر اخويا هذا خطير خطير عنده موهبه ديروا like سبسكرايب